Hello semua dalam video ni saya nak terangkan sedikit tentang Systemic Functional Linguistics ataupun Linguistic Functional Systemic daripada Michael Halliday kadang-kadang kita akan dengar Systemic Functional Grammar it's the same thing cuma fokus kita ialah memahami konsep SFL dengan lebih menyeluruh so dalam Systemic Functional Linguistics kita fokus kepada uh, klosa ataupun uh, grammar secara berstruktur sebab mengikut Halliday kita boleh kaji sesuatu bahasa tu dengan melihat cara Uh, cara ataupun struktur dia digunakan dan struktur-struktur ini ataupun klausa-klausa ini dipengaruhi oleh empat perkara penting iaitu konteks, semantik, lexical grammar dengan fenologi. Ini adalah komponen utama dalam uh, SFL ataupun Systemic Functional Linguistic lah. In Systemic Functional Linguistic, we tend to focus on these four ways in analyzing a text. So uh, dari segi konteks pula kalau ada empat komponen tadi kan kalau konteks tu dia pecah kepada konteks of culture dengan konteks of situation maksud di sini kalau bahasa itu digunakan dia selalunya dipengaruhi oleh satu konteks budaya kedua konteks situasi contoh dalam suatu budaya bahasa pun akan digunakan mengikut situasi yang berbeza contoh situasi di rumah situasi di kedai dan umpamanya so yang tu dipanggil situation type of context. So yang ni situation type dia dia cover yang ni lah. Field, tenor dengan mode. So bila kita kata FTM ni, field, tenor, mode ni dia adalah di bawah context of situation. So field ialah aku status domain domain of the situation. Contoh di kedai, tenor pula the role or language siapa yang sedang bercakap, uh, anggota yang tak berada dalam proses komunikasi ataupun proses penggunaan bahasa yang tu dipanggil tenor mode pula fungsi bahasa sama ada dari segi verbal non-verbal uh, penulisan ataupun percakapan dan semua tu so mengikut holiday kalau dalam situasi kita dipengaruhi oleh tiga perkara penting ini contoh kalau di kedai kita terjumpa cikgu kita automatic tenor tu berubah sebab tenor tu tadi bukan lagi pekedai tapi cikgu so bila kita jumpa cikgu tiba-tiba bahasa kita pun berubah itu mode kita Faham tak? View di kedai masih sama Tapi sebab tenor dah berubah Mood kita pun berubah Berbanding dengan kita bercakap dengan makcik-pakcik yang menjual sayur Betul tak? So yang tu penting ni kita tahu tenor Dari segi uh, pengaruhnya terhadap mood Ni kita pergi pula kepada view tenor mode ni Dia dipecahkan pula kepada fungsi-fungsi bahasa So in meta function of language ni So dalam Michael Holiday pula dia pecahlah Contoh kalau feel dia bergantung kepada cara social activity tu dibuat how is that social activity context tu dilakukan interpersonal function pula yang saya katakan tadi tenor uh, hubungan antara si pengucap dengan si pendengar umpamanya so kalau kita tahu relationship ni kita akan dapat meng, me, me, apa, mengkaji uh, cara bahasa tu digunakan to text view function lah to mode dia so tapi yang ni tak perlu ingat sangat cuma kita kena tahu bahawa fill tenor mode itu mempengaruhi cara bahasa kita uh, digunakan and bila kita kaji secara khusus yang tu dia zoom in ke leksiko sebab kita tidak dapat lari daripada grammar lah tata bahasa dengan lexis uh, word choice uh, pilihan perkataan so bila kita nak me, uh, menyampaikan maklumat kita dengan baik, kita akan bergantung kepada leksiko grammar. Itu dipanggil sebab ideation. Ideation maksudnya cara kita men mencambahkan idea kita kan. Kita, how we express our ideas depends a lot on lexis, the word choice and also the grammar. So, uh, dan dalam clause itself pun ada beberapa processes, ada beberapa proses yang berlaku dan yang ni uh, Halide panggil transitivity. Transitivity maksudnya bagaimana dalam satu clause itu Contoh perkataan depan dan belakang mempengaruhi antara satu sama lain. Contoh bagaimana subjek mempengaruhi kata kerja umpamanya itu transitivity. So dalam transitivity kita akan tengok kepada tiga perkara penting, participant, proses dengan circumstance. Kalau kita tengok dalam satu ayat, yang ni adalah ayat lengkap saya. Participant contohnya Ali, proses is eating, circumstance with friends. Yang tu keadaan. Secondary adverb lah kan. Ali sedang makan dengan kawan-kawan. So, participant, proses, second tense semua ada. Second tense adalah ke, di tempat, you know, uh, preposition semua ni lah. Participant, of course, the uh, subject ataupun objek kalau di belakang. And then, proses dia. Proses tu yang selalu kita uh, kena ingat, dia, dia boleh dipecahkan kepada 8 sebenarnya. Tapi yang paling utama ialah 6 perkara ni. So, bila kita buat analisis, kita kena gunakan ni sebagai panduan Uh, kita kena kaji uh, proses dari segi material process, mental, verbal, relational, behavioral dengan existential. So material ni adalah kata kerja, proses uh, perilaku, right? Uh, lakuan. Mental adalah minda, apa yang sedang berlaku di mental kita, contoh persepsi kita, feeling, perasaan kita, apa yang berlaku di di dalam kognitif kita, contoh perkataan ni, think, belief, semua ni. Uh, volition, alright? Uh, apa yang kita nak, desire kita, semua tu. And then verbal pula of course cara kita bercakap kalau kita jumpa teks yang banyak dialog semua tu uh, to say tell to verbal relational adalah perkataan macam to be is am are was was semua tu become yang meling yang menghubungkan antara subjek dengan sesuatu proses contoh he is a boy so the word is tu relational sebab dia sedang menghubungkan he dengan boy yang tu relational behavioral pula uh, behavior macam perilaku kata kerja lain contoh smile look semua tu behavior alright and then the uh, existential exists to be is sama was was semua tu sama juga cuma dia exist as in benda tu wujud uh, it is there umpamanya ha, yang tu kewujudan so kalau dari segi analisis kalau anda masih lagi tidak berapa faham sekurang-kurangnya anda kenalah analisis dari segi material, mental, verbal, resolutional empat perkara ni yang sebab yang ni yang paling umum verbal ni bukan verb ya bukan kata kerja ya verbal dari segi saying tu percakapan perkataan macam say, tell, pledge kalau dalam bahasa Melayu kita boleh kata berkata semutulah. tu lah, okay? Uh, so kita kena kalau nak tukar dalam bahasa Melayu anda boleh cuba gunakan uh, ni sebagai asas lepas tukar kepada bahasa Melayu. Okay, yang tu processes. Participant pula dalam SFL, dia ada macam subjek dengan objek lah. So, kalau subjek tu si pelaku, orang yang buat sesuatu perkara tu, yang melakukan sesuatu perkara, goal adalah apa yang uh, telah di apa tu ditetapkan sebagai tujuan utama. Affected adalah orang yang ter, uh, men, men, terkesan lah, yang menerima kesan tersebut dan recipient adalah menerima uh, Uh, sesuatu tindakan tu. Yang tu kesan, ini affected ya. Yang ni adalah si penerima, ni macam objek. So kalau kita tengok ni, ni, ni contoh data, okay, actor, ha, contoh people of Jakarta, Jakarta yang dia buat sesuatu tu. Yang ni kita tak boleh tengok perkataan tu terus kita kata actor, kita tengok pula verb sebelumnya. Kalau kalau dia kata uh, Jakarta makes, ha. so makes tu kan melakukan sesuatu kan. So Jakarta tu jadi actor, Ali eat. So sebab eat tu tindakan, so Ali jadi actor, si pelaku. Lepas tu goal ialah uh, maksud dia penerangan tentang apa yang kita nak daripada Jakarta. Contoh ni yang ni, Jakarta the immediate and possible long term fate of Jakarta. So dia ada menerangkan sedikit uh, tujuan ataupun misi eh, kita letakkan sesuatu noun tu di depan ataupun sesuatu pelaku tu di depan. Affected of course di hujung lah. Yang dua ni affected dengan recipient ni di hujung yang objek. Contoh kalau I kata I give the text to him, so the recipient is him lah okay? ataupun I give the book to Siti dan Siti jadi recipient. But if I say affected ni, I make the test difficult for Siti. So, I make the test difficult. Right? Tapi yang yang affected ialah Siti. Faham? Dia terkesan daripada tindakan yang si actor ni buat. So, kena kena betul-betul faham antara actor, goal, affected dengan recipient. Boleh? Boleh? Okey, bila kita buat analisis yang bila kita dah kira secara kuanti umpamanya kita boleh buat qualitative finding ni, kita buat macam ni. Kita boleh label contoh dia tu actor. Elect ni kan verb semua ni. The goal, kenapa dia nak elect the right candidate. And then apa dia punya circumstance, purpose dia. Ni circumstance dia. Kalau nak lah, kita boleh label. Tapi kalau kita hanya nak tetapkan antara participant dengan proses, dan kita buat dengan betul lah. Ha, kita tengok dua cukup. Yang ni tak perlu okay, bergantung kepada apa yang kita nak analisis. So, bila kita buat analisis wacana, kita kena buat uh, sedikit spesimen. kita ambil daripada teks. Kita ceritakan dalam contoh kita kalau kita kata dalam dalam teks ni, uh, actor banyak digunakan, uh, paling banyak digunakan ialah day and then the people of Jakarta contohnya. Then kita bagi contoh. Uh, inilah. Kita bagi contoh saja tak perlulah buat quality defining untuk semua dalam uh, laporan kita ambil contoh sebagai Uh, kualitatif punya evidence ataupun uh, bukti. Ni untuk analisis untuk uh, apa ni processor lah kan tengok tadi ada 6 kan dia buat 4 saja so dikira material ada berapa kali relational ada berapa kali verb ada berapa kali and then dia bagi verb-verb yang dia dia dapat yang ni contoh analisis yang kita boleh buat untuk satu teks tapi bila kita dah bagi teks macam ni kita kena bagi bukti contoh yang yang ni verbal kita bagi city of uh, government promises so verbal yang ni census so but for some is considered so dia ada macam feeling sikit census okay so macam mana kita nak analyze ni kita balik kepada proses ni faham tak so yang ni kena clear dalam kita punya analisis sebagai guideline kita so bila kita bagi analisis kita rujuk balik kat sini And then bila kita jumpa sesuatu verb, kita terus tetapkan, oh yang tu mental, yang tu material. So kita kira berapa kali dia wujud dalam teks kita. Boleh tak? And then kita bagi contoh secara kualitatif ayat tersebut. Baiklah, itu sahaja tentang sistemik functional linguistik. Kalau anda masih tidak faham, sila tanya saya secara terus. Tapi yang pentingnya ialah kita tetapkan dulu apa yang kita nak cari dari segi participant. Yang ni, actor, go affected dengan recipient dan juga processes tu. At least dua benda ni kena kena cukup. Alright. Circumstance tu lebih ke arah situasi lah. Okay. Kalau kita nak buat. Tapi yang penting kita cover dua benda ni dulu. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih.